Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! E hoje vamos jogar The King of Fighters 98! Hoje no modo Survival! Vamos ver até onde eu consigo chegar! E sem enrolar, vamos pro jogo! Menino da do King! cabeça, Bruno. Sai né? Se gostou desse vídeo e quiser mais vídeos como esse, não esqueça do like. Até é Atena, fora! Winner! Ih, já era! Agora o velhote! Acabe com ele! Oh, cara! Eita, É isso aí, vencemos a primeira luta! E vamos pra próxima! Leona batendo continência né, pro Shane. Hey! E aí, quer jogar uma partida? Acesse o link que está na descrição do vídeo e também fixado aqui no comentário. Acesse nosso Discord e fique por dentro! agora! Yeah! Isso, prejudicante! Bora! bem que quem tá incorporado aqui é o, é o Shang, né? Hum. <laughs> Woo! Trabalho, trilha das garotas! Lady Go! Já era! Passou debaixo do leque. Manda o leque, manda o leque. Isso! Beleza! Ih, olha aqui, go. Opa! Barrigada nela! E vamos pro próximo. Chico não se cansa de apanhar pro gordão. É a terceira vez sábado no BQ hoje. Se quiser ver os outros vídeos de Coffee, você pode clicar aqui no card, onde eu vou deixar a playlist. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Winner! Isso! Ah, maldita! Tá vendo? Tá vendo? Vai pra lá! Ah! Tá vendo? Até a máquina me dá trabalho com essa peste. Hey, hey, hey! Lady, go! Volleyball! You're <laughs> Já era! Yeah, chocante, não? Opa, se liga que o Goro tá vindo! Quem não sabe, o Goro é do meu trio principal. 你妈的你！ Mureta com mais! Toma! Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. らしてあげる temporada da Vice. Vai estar tá sempre em segundo lugar. tá como, hein? Hum. Vamos ver. Começou na barrigada. Viu das barrias. Vendendo o taco. E finalizou! Ah! Isso! Silvio, agora o sexo. Ô louco, calterou a bolada. Desviou da magia. E foi amassado. <laughs> Rock! Tom Heavy D! Lady go! Check it out! Bien, sujeta! Já era! Já era, vamos pro próximo. E olha o Kim aí! Lady Go! Ih, pegou o Gilson. Ih, passou pro a agora, hein? tanto com o gordão, meu irmão. Já era. Senta e chora. Ih, agora o show, hein? Ih, ó o cara aí. go. Opa! Anima! Vamos para o próximo! Chan! Versus Yo! Isso, nem tá o Takuma deu falta, amigo! Ora, ora! Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Beleza? Vamos pro próximo. E agora Fatal Fury! Hey, Lady, go! Maldito! Não, não, não! Ufa! Vamos lá, faltam três! Lady, go!

E agora, a batalha final. Vamos para o chefe. Rugal! Versus Rugal! Ready, go! Miserável! Moleque!

completo aqui. Conto com a sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!